إنسان بيختار الغنى ويموت وتبقى أغانيه تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة إنسان بيختار القرآن ويموت وتبقى تلاوته تذاع في الإذاعات إلى يوم القيامة إنسان بنى مسجد إنسان بنى ملهى الإنسان مخير اختر ما شئت وافعل ما شئت لكن كل شيء بحسابه لكن كل شيء بحسابه